11 номер Гриши Елисей Владимирович, уроженец города Бургана, дает от Данный автомобиль очень похож на Toyota AE86 по формам. Toyota 86 является принца, родителям принца, который рождался весь устраиваемый занос в Японии на их асфальтовых и спиленных дорогах. И плохо проходит, тратит время, удаляясь от конуса.